طلعت بالشمس اوف يمه ليش بشرتك خربت؟ ايه يا حي تبغاني استشور لك شعرك لا لا تستشور لي شعري والله لا انا لو اطرح لهن من حق المسمو هذه كمان مش تستشورش صدقني لو اصبغ شعرك واستشور لك اوه آه. لو اللبس اللي عطني عطني عطني عطني عطني انت وانا اسويك الحين ليش طارح ركبتك هيك يعني قدامك حسستني انك بتعزف حبيبي انا موديل انا موديل هيما ايوه موديل هيما يعني حتى ركبتك موديل لا هذا بس ابين للناس انه انا شاري شيء حلو كذا اظهره فاما بنعمه ربك فحدث <laughs> الله ما شاء الله عليك مش... النظاره هذه اللي بصدرك دعايه ولا تلبسها على لا هذه هديه طبعا جايتني من صديقي احطه هنا اتذكره كل ما اطالع فيها اقول الله يجزاه يا لطيف يا لطيف انت طيب آه، آه، آه، ادعالي يكون ادعالي لو سمحت يعني يكون ادعالي ادعالي بعض الاحيان لما تكون تسخسخ كن ادعالي يحيى قل الله يا يحيى يرزقك الله يرزقك يا يحيى ان شاء الله يوفقك بحياتك بس سلم لي نفسك خليني اقلبك موديل لا تقلبنيش موديل ولا خليك انت بموديلك وانا بموديلي انا انا هكذا مدل 77 بس الجير حقي طيب، انت تعال يحيى تعال بعرفك على اسمعني اسمعني اسمعني فراشه فراشه صديقي اهلين فروش شو يا الله ما اهضمك يا يحيى من لبنان طبعا <laughs> ما شاء الله من لبنان مبين من وشه شلونك ابن عمي ولك وش لعلمك ما اهضمك اي إيه، ما هضمني اكيد اكيد حتى انت الله ما ما اتقمك شو يا الله يا يحيى ما بتحكم على بهالطريقه لا شو شو انت ما بتتكلم لبناني يعني انت ما بدك الا شو ما بعد ما بدك شو ما بدك بس هي هاي الكلمتين ما في إيه. عندك كلمتين ثانيه والله العظيم ما حكي احنا احبك لا تكون تخرج بين الشمس حبيبي <laughs> اوف اوف اوف بس بسالك يعني. كم نعم. تعطيني؟ ايه؟ سؤال صريح وجاوبه بصراحه كيف؟ بسالك السؤال وجاوبني بصراحه ايه كم تعطيني من عشرة على جمالي؟ لا ما شاء الله والله انا انا فكرت بعض الاحيان شركه الصابون يطرحوك بظهري علشان جمالك الحلو وكم انا تعطيني من عشرة؟ لا وش الغيره ذي؟ هذاك بيحطوه ان شاء الله بظهر الصابون ولا الشامبو انت ان شاء الله نحطك بظهر الداري تحطك